bohatnou bohatý a chudší jsou chudí. Ne, ale si nemyslím, že dřív bylo to jiný a tak. Bohatnou bohatý a chudší jsou chudí, tak už to na světě chodí. Všechno, co nechceš, každý den zlevní a to, co potřebuješ, pořád je dražší. Než si svý zlevněný zboží, já hledám království boží co všechny hranice boří, jen pro něj srdce mi hoří. Nech si svý zeměný zboží, já hledám království boží, co všechny hranice boří, jen pro něj srdce mi hoří. každým zlevní a dál. Bohatnou bohatý a chudší jsou chudí, tak už to na světě chodí. Jídlo a bydlení pořád jsou dražší, ne, já si nemyslím, že dřív bylo to lepší. Nechci si zaměný zboží, já hledám království boží, co všechno proměný zboží. Já hledám království boží, co všechny hranice boží. kingdom of heaven, right here, right now. This is a kingdom. pro tebe srdce mi hoří. Seš to ty, jsme to my, našel se království boží, ještě tady na zemi. Pro tebe srdce mi hoří, seš to ty, jsme to my, I right now For I this is the kingdom of heaven Right here, right now For you and I, this is the kingdom of Jah žít, ještě tady na zemi. jo, našli jsme tady království boží, nacházíme ho víceméně všude, kam přijde, <laughs> tady v Trnavě.